फिल्मों से इतने साल आप जुड़े रहे सभी कलाकारों से आपकी मुलाकातें होती थी तो कुछ संस्मरण बताइए ना अरे कुछ संस्मरण क्या बताऊँ अर्जुन भैया ऐसे ऐसे संस्करण मेरे साथ में गुजरे जो जिनको सुन करके देख करके आज भी मुझे बहुत आनंद आता है मैं पहली मरतबा एक एक आपको एक सर बताऊँ ये कलाकार कैसे मैं बाबूराव पटेल नाम के बहुत बड़े पत्रकार हुए फिल्म संसार के वो मदर इंडिया एक मैगजीन निकालते थे अब तो उनकी डेथ होगी लेकिन बहुत बड़े पत्रकार थे किस समय के उनसे मैंने पूछा कि बाबू जी ये लोग आते हैं वापस चले जाते हैं कलाकार आते हैं लड़कियाँ आती हैं लड़के आते हैं संगीत वाले गाने वाले आते हैं ये सब चले चले करता है तो ये क्या होता है करियर कैसे बन जाती है तो उन्हें एक बहुत बढ़िया सेंटर अपनी मैगजीन बताई उन्हें लिखा उसमें कि ये हीरोइन कैसे बनती तो उन्हें जो आजकल बहुत कंट्रोवर्सी हो रही सब जगह जगह तो उसका मतलब उन्हें कहना था कि उन्हें मजाक में लोग कहा कि हीरोइन कैसे बनती है तो मैंने कहा कैसे बनती है भाभी तो इट्स बोले हीरोइन जो बनती है उसका एक काम है कि it's a it's a birth of a producer तो मेरे अच्छा क्या मेरी ये बर्थ ऑफ प्रोड्यूसर क्या होता है मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा हो रहा है कि जो आदमी इन्वेस्टमेंट करता है वो लड़की को लड़के को बुलाता है उनसे बात करता है उनके बाद डिटेल जानता है उनकी खूबसूरती देखता है उनके खूबसूरती देखने उनके डायलॉग सुनता है उनसे बातें करता है उनसे गले में हाथ डालता है उनसे प्यार करता है और तब वो फिल्म बना पाता है तब तो कलाकार जीवंत अपना धोबे कर पाते हैं देखिए आप ऐसे मेरे एक, एक किस्सा और मेरे साथ में दो तीन किस्से ऐसे घटे जो मुझे घटना आज भी याद है जैसे बहु बगे शूटिंग इंदौर में हो रही थी मीना कुमारी जी यहाँ आई थी वो कविताएँ शायरी बहुत करती थी तो मेरी उनसे बहुत सी पहचान हो गई थी मैं बेजू बावरा की शूटिंग बच्चा था मैं तब देखी थी मैंने उनसे थोड़ी पहचान हुई थी तब उनसे कहा है कि बीबीसी वो रात को जब बैठती थी वो अपना काम करते करते शायरी सुनाती थी तो मैं जब जाता था उनके पास में उनकी शायरी आज ही मुझे बहुत सारी याद है मैं उनके बारे में क्या कहूँगी इतना अच्छा कलाकार मीना कुमारी जैसा मिलना बहुत मुश्किल है उनकी हर काम में अदा में देखिए आप शायरी आपको उनके भोलेपन में जरूर दिखाई देगी एक बार मैं केरल में एक जगह जा रहा था एक फेस्टिवल में गया था त्रिवेंद्रम में वहाँ चित्रांजलि स्टूडियो है बहुत बड़ा स्टूडियो है पहाड़ के ऊपर वहाँ पर एक आकाश जैन दिल्ली के प्रोड्यूसर थे डायरेक्टर थे वो फिल्म बना रहे थे कहर तो वहाँ गए तो वहाँ प्रेस वालों को मैंने कहा कि चलो अपन सब ऊपर चलते हैं पहाड़ के ऊपर वहाँ गए वहाँ एक हीरोइन थी जिसका नाम था उपासना वो वहाँ पर आई कहर की हीरोइन थी वो वो वहाँ पर आई तो बोले सब सब उनसे मिले हम तो वहाँ के मिस्टर आर के नैयर करके केरला फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन थे उन्होंने कहा कि बीबीसी आइए हाँ, हीरोइन भी आई देखो शूटिंग हो रही हिंदी फिल्म की कोई मदद करो हमारी तो मैंने मदद करेंगे सबको आपके बारे में लिख लिख देंगे चिता स्टूडियो के बारे में बहुत बड़ा स्टूडियो पहाड़ के ऊपर है वहाँ केरल के अंदर त्रिवेंद्रम में तो वो वहाँ पर लड़की बहुत खूबसूरत थी वो अठारह साल की थी उसका नाम है उपासना सिंह आपने कपिल के शो में देखा भी होगा उसको भुआजी बनती हो तो मेरे से बोली सर ये पिक्चर बन रही मुझे कोई काम वाम दिलवाओ मैंने कहा देखो मैं लोगों ने बहुत लोगों से पूछा बोले इनसे बीबीसी को पकड़ो आपको सुनकर ताजुब का बीबीसी मेरा नाम रामानंद सागर रखा है वो मेरे बहुत अच्छे मित्र थे तो उन्हें बीबीसी का तो मैंने ठीक है मिलना मुझे बॉम्बे में कभी एक बार बॉम्बे गया मैं लड़की बहुत खूबसूरत थी बोलती अच्छी पंजाब की रहने वाली थी तो मैंने उससे कहा कि मैं एक जगह में बैठा था छत्तीस सावन बैठे थे संतोष सिंह जैन शीशे के प्रेसिडेंट थे वो थे एक रामायण नड्डा बॉम्बे में फिल्म इन्फॉर्मेशन मैगजीन निकालते थे जो देश की बड़ी पॉपुलर मैगजीन दुनिया भर में जाती थी वो बोले मुझे बीबीसी को हीरोइन बताओ मैंने कहा आपको हीरोइन में क्या बताओ मैं तो लिखने वाला आदमी बोले बताओ कोई लड़की अच्छी हो तो मैं एक लड़की है मेरे पास में बता दो वो केरल मुझे मिली थी मैंने उनको कहा मैं क्या बताइए बोले मुझे उपासना सिंह को फ़ोन लगाया बेसिक फ़ोन थे उनका मोबाइल था नहीं उसको कहा मैंने आ जाओ नाच सिनेमा मूवी के पास उनका ऑफिस था नाच सिनेमा बाहर ही वो आई वहाँ पर तो बोले मैंने कहा ये लड़की देखी आप बोले लड़की अच्छी है मैंने कहा जो पंजाबी लड़की है बोले हम राजस्थानी पिक्चर बना रहे हैं उसका नाम है भाई चली सासरिया तो ये उपासना सिंह की दूसरी फिल्म थी पहली फिल्म थी कहर दूसरी फिल्म थी उसकी भाई चली सासरिया उस इतनी हिट फिल्म वो भाई चली सासरिया हुई कि वो लड़की मेरे कारण से एक बड़ी हीरोइन में गई और आज भी वो मुझे बहुत याद करती है उसके हर दिन जन्मदिन जाता हूँ मैं जन्मदिन जैन के जाता था रामानंद सागर के जन्मदिन जाता था आज भी उनका जन्मदिन होता है उनतीस जून को मैं उसके जन्मदिन जाता हूँ आज वो लड़की करीब साढ़े तीन सौ फिल्में कर चुकी है सो हीरोइन सो कम से कम टी वी सीरियल कर चुकी है ऐसे एक मेरी दोस्त है उसका नाम है नाचे मेरी हीरोइन आप जानते हैं उसको नाम सुना होगा आपने नाचे मेरी हीरोइन कौन थी बताइए मैं डॉक्टर से पूछा कि कौन थी उसका नाम है सुधा चंद्रन वो मुझे हैदराबाद के फिल्म के उनके पिताजी अमेरिकन लाइब्रेरी में काम करते हैं बम्बई में चर्च गेट में और वो लड़की बहुत अच्छी डांसर है हम वहाँ हैदराबाद के फेस्टिवल में रामर स्टूडियो गए वहाँ उनका सिलेक्शन हुआ और वो आज नाचे मरू की पहली हीरोइन बनी ऐसे जब अपने बहुत बड़े दादा फाल्के अवार्डी थे अपने राजेंद्र कुमार जी के साथ में पास में रहते थे का नाम भूल रहा हूँ मैं जिनकी भीड़ द्वारा पिक्चर आई थी मेरे दिमाग से नाम उतर रहा अभी उनका तो उनको भी मैंने देखा इतना बड़ा कलाकार वीर दुराल का हीरो कई फिल्में उन्होंने की और वो आदमी भी एक बड़े हीरोइन दादा फाल्के अवार्ड एक बार हम राम लखन की दिल्ली के अंदर वहाँ पर उनका प्रोग्राम था तो मैं माधुरी दीक्षित को देखा अनिल कपूर देखा और वहाँ पे बहुत कलाकारों देखा तो सुभाष गई ने मुझे बुलाया था मैं वहाँ गया वहाँ देखा होटल के अंदर आर्या होटल में वहाँ था प्रोग्राम वहाँ जाने के बाद देखा तो राम लखन की टीम में बहुत लोग थे सब हाजिर थे मैं भी वहाँ गया वहाँ देखने बाद में मुझे लगा कि माधुरी दीक्षित डांस हो रहा है माधुरी दीक्षित हीरोइन फिल्म की अनिल कपूर भी वहाँ पे हाजिर सलमान खान जैसे कलाकार हाजिर सब कुछ थे आपको एक बात पे बताना चाहता हूँ जो आपको सुन के ताजुब होगा हंसी भी आएगी कि सलीम खान एक बार इंदौर आए तुगोल थाने के पास हमारे इंदौर में वो सामने उनके चाचा रहते थे हलीम साहब नईम साहब और सलीम भाई तीनों भाई थे तो सलमान खान भी छः साल के थे इंदौर आए वो इंदौर आए तो मेरे को मेरे इंदौर समाचार में काम करता था तो वहाँ उनको मुझे बुलाया कि बोले सर को बुलाओ बीबीसी को बुलाओ वो इंटरव्यू करेंगे मैंने उनका इंटरव्यू किया सलीम भाई की वो फ़ोटो मेरे पास आज भी है मैं स्टूडियो में लेके नहीं आया सलमान खान छः साल के थे उस समय और जो आज के सुपर स्टार हैं आज देश के हमारे बॉलीवुड सुपर स्टार हैं उन्हें मेरा पेंट पकड़ा और वाला बीबीसी एक मेरा फोटो भी मेरा बीबीसी नाम ही था मुझे चौधरी चौधरी साहब एक मेरा फ़ोटो भी खींचो तो सलीम का फोटो साहब का फ़ोटो उनके बहन के साथ फ़ोटो सलमान का फ़ोटो अरबाज खान का फ़ोटो अलबीरा का फ़ोटो मेरे पास आज भी है वो फ़ोटो और मेरे मुझे सौभाग्य कि सलमान खान का पहला फ़ोटो मेरे पास मेरे पास घर में मेरे एल्बमों में है मेरे पास करीब करीब एक लाख फ़ोटो होना चाहिए जिसमें कुछ एल्बम मेरे भरे हुए हैं कुछ इंटर फेस्टिवल के भी हैं और आपको मैं इस बात में एक बात कहना चाहता हूँ नई नई बातों में कि मैं मेरा सपना है कि मैं इंदौर में सिनेमा की वर्ष की संसार की सबसे बड़ी प्रदर्शनी में इंदौर में लगाऊँ और जनता को दिखाऊँ कि मैंने क्या काम किया है मेरे पास चार हज़ार बुकलेट है सिनेमा की एक लाख के आसपास फ़ोटो है मेरे घर में अलमारी भरी हुई है और मैं जितने लोगों से मिल रहा हूँ जिन से मिला हूँ उन सबके फ़ोटो जनता को दिखाऊं और एक सिनेमा की संस्कृति लोगों को समझाने की कोशिश करूं मैं राशि का भी वालों का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि मैं उनके यहाँ पे जब उनके डायरेक्टर से मिलता हूँ तो सूर्य जाता तो मेरे सामने ही जन्म हुआ उनका लेकिन उन्होंने जो फिल्में बनाई है खास करके उनकी दोस्ती आरती क्योंकि झरोकों से नदिया के पार नदिया के पार की हीरोइन भी मेरी बहुत सी दोस्त है एक उपासना सिंह मैंने कहा एक उसका नाम भी सिंह है वो भी लड़की इंदौर आई मुझे मिले उसको भी ऊँचाइयाँ मिली तो कई कलाकारों को हमने ऊँचाई देने का काम किया अपनी लेखनी से और इस कारण से हम लोग मुझे सिनेमा को बहुत प्यार करते हैं मेरे परिवार वालों को सिनेमा की ऊँचाइयाँ मालूम नहीं है इसलिए प्यार मुझे फिल्मों से मिलता है और लोग आजकल फेस्टिवल में जाते हैं तो मुझे मीना फेस्टिवल कहते हैं और प्यार से सिनेमा लोग कहते हैं